А, бізянка. А це в мене що залишилося? Це анфісин виводок. І е, двоє штук осталось, дві свинки з анфісиного виводка. Всіх італьянців ми во время війни, як війна почалась, почали їх всіх вирізати. Кой що здали, Андрею здали, Андрій нам, по-моєму, дві зарізав, да? Да, десь дві Дві вже як війна почалася, Андрій зарізав і одну ми Андрію здали. А тих остальних ми самі. Я, Саня і жена Вікторія самі їх порізали і все. Оце залишилось дві штуки. Їм виходить 20 числа було 7 місяців. Ну, зараз будемо різати, зважимо одну в 7 місяців. Но ну, 7 місяців, останні 2 місяці, тобто війна у нас вже длиться 2 місяці, а от останні 2 місяці вони тільки бачать пшеницю, більше нічого. Ні, ні соєвий шрот, нічого їм не додають. Тільки саму пшеницю, дробленку насипають. Ну, в них вона є. Ну, вес, я думаю, буде нормальний. Ну, тобто подивимося, я ролик зніму, будемо вбирати. Ми зараз їх е, оці дві уберемо і все, у мене немає що вирізати більше. Все все подрожче покоління. Тобто треба буде місяць-два підождати. Тим уже ось через місяць буде, де брошки на 5 місяців, там почне потихоньку убирати з тих, а потім ці всі попідтягуються. Коротше так, малим я горіхи не даю, тільки здоровим ще вдавляться. Ну на, ти ви ж не їстимете, на. О. Уже валяються орішки. Все вже. На, ви ж не їстимете. Ви не розкусите маліші. А в тих е, в італьянців у 7-8 місяців ми навіть не взвішували. Так їх убирали і все. Воно було не до веса, воно було неінтересно, який у них вес. І це зараз вже, я сьогодні подумав, це ж йому з 20 числа було 7 місяців. Этим. Ну, Будемо обирати там 7 місяців, скільки там і 10 днів, і заодно узнаємо, який вес. Це по італьянцям їх вже немає. Насчет поросят. Зараз я викинув останній ролик. Дуже дзвонки посипались насчет поросят. Купить поросят. Поросят у мене вони були заказані. І зараз у мене їх нема свободних. Все, що є, те все заказано. От поки з вами балакаю, барашка наложила гульку. Зараз зразу уберу, щоб не этот. Поросята всі заказані. І ці, и те, ну а те вообще давно заказаны. Сейчас ожидаем опорос с этой е, свиноматки. Буде опорос, дай Бог, щоб він пройшов успішно, як і ці всі три. І там теж поросят часть заказана, поэтому ну ніяк. Этим поросятам ми їх будемо в середу забирати, первих оці, що від Макстера. Їх там, грубо говоря, плюс-мінус неділька і заберуть усіх. Він тільки що приїжджав Олексій. Олексій, привіт тобі. Дивився на них. Він їх забере і потім ще 6 штук повинен забрати. Вроді би як. Ну я то уточню точно. А так поросят нема. Не дзвоніть мені насчет поросят, в мене їх немає. Скільки, скільки вам треба. А ну, тікай. Тікай. От зараза така. Ты сейчас растолчи. О, вот так. Розтовчеш і малим поросятам буде погано. Барашечка. Этим поросятам покастрирували ми зуби і покупірували хвости. Барашка, барашка. І... О, 5 суток поросятові сьогодні. Кабанчик скастрирований, хвоста нема. І проколотий. 5 днів, ну хороші такі на 5 днів. Взагалі в них якісь е, странні поросята От рождались такі не сильно крупні, але ну, думаю, та якісь не крупні. Проходить там 10-15 днів і такі прямо на глазах ростуть. Тобто витягують його. Зараз треба ті горішки насипати, бо вона сильно нервничає. Оце ж вона побачила всім здоровим дали, а їй ні. І вона обращає на себе внимання. На, будеш їсти? Вам не буду кормящим давати. А по предстарту мене спрашивали. От я делаю сам предстарт, їм насипаю. Ну, він кормушки, от у мене тут віддільно. Він отакий в нього внешній вид. Я потім, якщо все протестую, е, ну поки в мене все на. Поки все хорошо, вони їдять отлично, почали їсти теж хорошо. Це просто вони не голодні. Я потім розкажу, який тут рецепт. Поки тестую, протестую на цих, ну які вже показали хорошо і на тих всіх, і дай Бог, і на цій. І потім вам розкажу, що, як. І Помодохався я з предстартом, звісно, але ну, результатом я довольний. І вже я склоняюсь к мислі, предстарт взагалі ніколи не покупати. А самому робити, ось як вийшло, так і буду робити. Пиль ніхто не вбирає в сараї. Ну, бачите, от навіть сама пиль свідчує про те, що сирості в сараї немає. Все отлично. Також спрашували, що то за чорні поросята. Ну це хто не дивився ролики, це обізяна ось ця. Обізяна покрита дюрком, а то в неї такі поросята чорні. І насчет оцих що типа вес такий у них. Спрашував оцим, оцим 4 місяці ще нема, буде 2 мая 4 місяці. От этим. І е, хтось мені написав, що в них вже під 100 кг, а їм 4 місяці. Ну десь так і є. Так і должно бути. А этих мы важили, этим получается 18 апреля было 3 месяца, а тим 21 апреля 3 месяца. То есть разница в 3 дня. Что я казав, вес одинаковый. Вес у них плюс минус 60 кг был у 3 месяца. Ну воно видно, вот сверху покажи вік. Э, Крупненькі, хороші поросята. Такие, ну, зачетные. И корм у них постоянно в кормушке есть. Тут ми обложили плітки, тому що газоблок 10 см, дуже тонкий. Ну от дивіться, які вони. У мені 80 кг, там чуть більше. І ось поросята. Ну у них по 60 кг вже більше, ніж по 60 Я думаю, кіл 65 до 70 І корм постійно є і не їдять. На. І в тих теж є. І з кормом трошки я нахімічив. Уже думаю, тим не буду ну, давати ні макуху, ні де нічого, і тих так кормив два місяці. Ну нормально, вони теж пішли. Я думаю, в тих буде ще місяці в районі 200 кг, якщо не 200. Ну, будемо і Якраз Саня є, Саня поможе і ми теж взвісимо, знаємо, скільки у них буде вес. У 7 місяців тих, в анфісаних, виходить. Це дві свинки з анфісаних осталось. Крупніших ми поубирали. Це із мелких варіантів, що пооставалося. Тому будемо мелкі. Ну, думаю, покажу, бо тоді шви, ми до 8 місяців, так і не вийшло, не срослось. Коротше, такі діла. Та це ж. Ось порося місячне. Зараз хочу його взяти. Іди сюди. Васька. Не йде. Ну а этим через 5 місяців получ... Ой, кажу через 5, через місяць плюс чуть більше місяця буде 5 місяців. Теж зважимо, знаємо. Я думаю, будемо обирати цього чорного, первого, а потім грижовика. Коротше, отакі. І що мені цікаво, друзі, е, узнати? Мені цікаво узнати, я всіх своїх там петренів, е, Дюрвок петрен, кантерів, тобто всю свою помість Е, я знаю, який вес у місяць у мене, який вес у два місяці, який вес у три місяці. Е, я ці всі місяці знаю і вес, який примерно, я їх вже знаю наизусть. Но в чому я більше чим уверен, що оцих, це настояще, оцих ефок, що покриті у мене хто макстером, хто дюрком, це настоящий трьохпородний гібрид. Тобто самий ідеал і на откорм, і якщо на от дюрка, то можна ставляти на свиноматку, теж непоганий варіант, буде трьохпородний гібрид. Це в мене настоящий чистий трьохпородний гібрид. Тобто темп роста і сама енергія росту, вона буде по намного по лучше и побыстрее, чем в оцих обычных моих поросят. Ну як обичних, чим в оцих. Тобто, якщо ці були, допустим, у 2 місяці там плюс-мінус, зараз навіть гляну, у 2 місяці у мене вони були 28 килограмм. Оці в 28 кілограм в 2 місяці. Я думаю, ці будуть за тридцатку у 2 місяці легко. В 3 місяці плюс 60 плюс будуть легко і так далі. Тобто це все я хочу провірити. Оці, в мене Олексій купить цих поросят. Я в нього їх теж узнаю, який вес у 2-3 місяці. Вже в нього на хазяйці. Ми з ним прикинемо. І теж дуже цікаво. Я думаю, в них буде намного краще, ніж цих воси. Ну, Наскільки я бачу по свиноматкам, який у них вес і як вони пішли і так далі. Ну то вже совсем другая история. Пошліть, покажу вам вагон, як ми робимо. Саня у нас дроби. Сьогодні ну, у нас так выходные, ну такие, легенькая робота, корм надо. Выходные не выходные, животных кормить надо. Мы сейчас чуть-чуть подробим, підмішаємо и на этом все, да, Сань? Ну чуть-чуть, це полтони. Ну півтони хотя б, Да. Це так для нас. І новості, і новості, які хороші у нас. Саня вчора купив телефон, iPhone 7 Plus. І йому він щось не понравилось. Він полазив і, е, і каже, сьогодні утром настраю, настраю дуже сложно, усложнений. Чого він ти не понравився? Взагалі не понравилось. Ну не понравилось. Він привик до андроїдів, а цей iPhone. От бачите як, а ви кажете, дай йому рукавиці. Він в рукавицях просто що він їх не вдіває. Як там щось робить, він не любить рукавиця. Це він так, як дроба, легка. Легка робота. Це вже в нього який телефон по счету. Отут ми, виходить, це ще запчасті лежать із сарая старого. Отут у нас, виходить, на цьому місці була, був сарай здоровий. На два відділення. Е, Курятник, тобто старий. Це ще тістюха мій строїв. Ми його розібрали. Тут була здорова яма, сантиметрів 40-50, углублення таке було іменно. Бо я весь участок піднімав, як строїлись. А тут а так воно і оставалося. Ми його засипали, а засипали чим ми отой сарай, що я хотів на щільових полах робити. І Ми там вже ванну викопали, ну то я вже потім в следующем ролику покажу. Ми його потихоньку робимо. Значить, що мені саме головне вам хочеться показати? От ми почали розбирати поли в вагоні. Тут у мене було зерно. Я з нього в будущем хочу сделать мастерскую, но ну, пока цей год ще зерно положить, а в будущем мастерську. От ми розбираємо, виходить, тут поли. Тут е, оцю сторону провалило повністю поле і він упав. Це вже давно він упав. У мене тут 10 тонн лежало і 10 тонн це ровно було пів вагона. Це вагон жилий, теплий. Що ми почали? Ми почали зверху зняли ДВП три листа, по-моєму, метр 80 на три листи. Вони сохранені, лежать там віддільно. Потім йде під ДВП ДСП. Ось ми листок зняли. ДСП сухе, здорове, товсте, ну таке дебеле. Його дуже тяжело розбирати. І як ми зняли це ДСП і зробили, і розрізали поли, зараз я вам покажу. От дивіться пол в розрізі. Тобто ось наше ДСП. Зверху було ДВП. І потім йде стропіло наруб. Тобто Т-образне, грубо говоря, як дерев'яна балка. І це все задуте піною ці сантиметрів 25 а внизу була шальовка. Ми і, і, там ламаємо, вона койде підгнила, койде ціла. А внизу шальовка. Тобто оцей бутерброд, от скільки вагону, лет 50, і я вам скажу, гнилого почти ніде нічого немає, тільки нижня шальовка. А так оце все в ідеалі. Єдине, що то провалило праву сторону і нам його, якщо мені навіть під мастерську чи що я хочу, ми його весь дорозберемо. Він стоїть зараз на чотирьох таких дисках газоновських. Диски витягнемо, посажу його ниже. Донкратами по чуть-чуть ниже, виставимо 0, засипемо піском і зальємо, ну, зробимо гідроізоляцію, зальємо бетоном, щоб мені сюди пшеницю складати. І сарая ми на... розібрали багато металла миллиметровка, то есть обешью нижню часть метр миллиметровку і зальємо бетоном. Тобто подивіться сам пол, який з тих времен, як робили, це щоб жити е, в здорові морози, це живий павільйон, виходить, отже вікна нормальні, як в хаті раніше було, навіть верх. Е, дранка, поштукатури, ну все це. Це тістюга каже, тут підкапувало колись і ото воно пропадало. А так скільки років. Ми зняли листок гіпса, от раніше, скільки років назад, теж гіпс, як у нас, тільки він два рази тяжелее, ніж наш листок гіпса. І думаю, гляну, як стіни. Стіни так же само зроблені, як і пол. Тобто брус, снаружи і шальовка, в пазик зроблена, ну вагонка виходить. Брус і так само пінопласт. І брус, куди кріпиться гіпс. Цей гіпс картон. Ми листок прикрутимо, мене цей, мабуть, поміняємо, в мене є запасний. Підшпаклюємо, підштукатуримо і буде нормально. Поки цей год полежить тут кормова база, а потім переділаю його, ну, зроблю вже тут такі полочки під інструмент. Це буде чисто як мастерська. Поставлю тут буржуєчку, щоб зимою він теплий, зимою чуть-чуть розтопив і буде тепло. Тобто отак, ДСПшку, що можемо, е, сохраняємо, вона пригодиться навіть на якісь ящики, там під зерно зробити чи під готові корма. І оцим ми зараз сані займаємося. Ну, Це завтрашнього дня будемо продовжувати. Ми вже ми його по частям ріжемо. так. Завтра ту часть, третю часть знімемо і будемо вже опускати. Коротше, оце отак ми цим і займаємося. Ось ми пінопласт демонтуємо його. от такими кусками. Ну він не пінопласт, а виходить пена. Ось верх. А тут зверху лежало ДСП і ще зверху ДВП. Ось. Пена надута була. Ну і не знаю куди вона, ми поки відкладемо якісь здорові куски, може куди кудись сохраним пригодиться як утеплитель. І ДСП те не вийшло листок зняти, тобто його розламали. Ну може цей третій. А ДВП, ось давай покажемо. Де ДВП? ДВП хороше, то все тих ще времен. Скільки літ пролежало на полу верхній слой. І хоч би що. Ось ДВП. Три листа чіткі, товсті, дебелі. Ми їх зняли і я вам скажу шикарний. Шикарний матеріал, кудись теж його використовуємо. Ну а це сарай для отйома. Поки він пустий, зараз буду поросят оттуда забирати і потихоньку ці клітки заселять. Якраз потепліє трошки, що тут уже топити не прийдеться. І що ми хочемо тут зробити ще витяжку нормальну вверх. Ну, як і на щелевих буде витяжка, так само буде витяжка і тут. Коротше, швидко пробігся, розказав вам. Всім спасибо за внимание. Не забувайте пальчик вверх і всім пока.